que siempre que veo todo tobo es el mejor. Siempre, siempre el último gana y siempre hace cracker y gana y es mejor el Me cago en la leche, es que lo dejan solo, lo dejan solo. Tenía un destructor al lado, lo has poteado. Pero, maldita sea, que no ven dónde que está solo el tío, joder, que nadie lo apoya, casi no se puede ganar, coño.